ሰላም ጠና ስጥልኝ የዩቱቤ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ጤናማ የጃፓኖቹን እንቁላል በአትክልት አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። የምጠቀመው አትክልቶች እነዚህን bell pepper ወይም የፈረንጅ ቃሪያ ከቃሪያው የተወሰነውን ነው የምጠቀመው። ሁለት የባሮ ሽንኩርትና ካሮት ናቸው። ቃሪያውንና የባሮ ሽንኩርቱ እንደቀቅ አድርጌ ከተፍ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። ካሮቱ እኩል እንዲበስል ፈቅፍቄ ነው ማስገባው። ካሮቱን ድቅቅ አድርገን ከትፈንም ማስገባት እንችላለን። እንደ አስፈላጊነቱ ወይም ደግሞ እንደምንሰራው የእንቁላል ብዛት ተጨማሪ አትክልቶችን ማስገባት ከፈለጋችሁ ትችላላችሁ ግን በጣም እንዳይበዛባችሁ ለመጠቅለል በጣም ነው የሚያስቸግረው ብዙ አትክልት ካለው ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ስድስት እንቁላል እየሰበርኩ አስገባና መትቻ አዘጋጀዋለሁ ከትፌና ፍቅፍቅ ያዘጋጀዋቸውን አትክልቶቹን እንቁላሉ ላይ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ ሩብ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ ያደርጋለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባና ጨው ቶሎ እንዲሟሟ በደንብ እየመታው አዋህዳቸዋለሁ። መጥበሻውን ትንሽ አሙቄ ዘይት ስፕሬ አድርጌበታለሁ። ካዘጋጀሁት የእንቁላልና የአትክልት ውህድ በጭልፋ እየቆነጠረንና መጥበሻው ላይ እያደረግን እሳቱን በደንብ ቅንስ አድርገን እናበስለዋለን። አትክልቶቹ ከስር እንዳይቀሩ እያዋሃድን ነው መጨለፍ ያለብን። እየተከታተላችሁን ከሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የ like ዋ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አሰራሬንም ከወደዳችሁት comment ጻፉልኝ። እንቁላሉ ከላይ መጠጥ አድርጎ ብስል ብሏል። በ spatula እጥፍ ያደረኩ እያደረግኩ ወደ ኋላ አድርግና አሁንም አትክልቶቹ ከስር እንዳይቀሩ አዋጅ በጭልፋ እየቆነጠርኩ መጥበሻው ላይ አድርግና እሳቱን ቀንሻ በስለዋለሁ እየተከታተላችሁን ከሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የ like ዋ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አሰራሬንም ከወደዳችሁት comment ጻፉልኝ። እስከ መጨረሻ በዚህ መልኩ አትክልቶቹ ከስር እንዳይቀሩ እያዋሃድን እና እያደረግን እሳቱን ቅንስ አድርገን እናበስለዋለን። ከማውጣታችን በፊት ልክ እንደዚህ እያገላበጥን አብስለን እናውጠዋለን። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ የቁርስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ምርጥ ነው፣ ትወዱታላችሁ። አሰራሬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንትና share አድርጉት። ስለተከታተላችሁኝም ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።